Infectei, Deu a volta? Eu voltei pra trás aqui, eu vi no rumo que você tava atirando. Aí é, quando ele atirou, eu tirei no rumo dele. Boa, <laughs> pai. Morreu ou lembrou, né, pai? Eu tenho que fazer assim, ó. Oh, my God. para não sair defumada. Passei dois. tem os dois. Ai, me matou. Falou, Ai, ela falou que eu tenho ciência de cacete. Não, velho. Olha lá, dois lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha que Pai, olha lá, pai. Só tô olhando aqui,

你不严。 Yeah. Hmm. problem. Nổ nổ nổ 危ないな、やっぱ。や com meu lastrinho, que vai matar o nome dele, mata nada, você viu? Eu, eu, eu mato 35, 40, eu mato 10, 7. Oh. Olha lá. Falta dois. você deixa o eu fecho, tá? Fala pra eles passarem lá, é lá no fundo lá e dar uma paradinha, não vamos dar forte. esse personagem, ele não dá. Ele não dá é, pancada com a mão, não? Não, eu acho que não. Esse não dá. Aqui. Nossa senhora. Agora saiu o que? Matou? Hum. Aí me matou! Tava na minha cara, rapaz. Eu mantive o sniper dele. ei. Não. É, tá lá perto da janela lá. Aí, Mohamed, <laughs> Eu só tenho... Emmanuel Mohamed